Toimintaympäristön kuvaamisen tarkoituksena on muodostaa yhteinen ymmärrys kaikille projektissa tai tiimissä toimiville siitä, että, että mikä se toimintaympäristön tilanne on, mitä toimijoita siinä on ja millä tavalla nämä eri toimijat ö, sitten, sitten omaa konseptia vie eteenpäin. Tässä on esimerkki medialiiketoiminnasta ja, ja täällä keskustassa, kun, kun tätä tehtiin, niin niin tunnistettiin, siellä on tämmöisiä lehtiä, lehtiä perinteisiä aikakauslehtiä, jotka siellä toimii. Ja tosiaan, jos nyt toimintaympäristöä katsoisi pelkästään heidän näkökulmastaan, niin eihän siellä olisi juuri, juuri kilpailijoita ollenkaan. Mutta sitten kun mukaan otetaan online-toimijat, mobiili, erilaiset TV-toimijat ja vielä sitten laitevalmistajat, niin, niin kuten tästä huomaa, niin, niin toimintaympäristössä on aika monta erilaista toimijaa, jotka lähtee hyvin eri tavalla. Että perinteiset toimijat lähtee tietysti sisältö edeltä ja, ja sitten taas täällä esimerkiksi Apple TV tai Xbox tai Sony tai joku muu, niin he lähtee ikään kuin laite edellä. Ja loppujen lopuksi kyse on kuitenkin siitä, että kaikki yrittää tarjota asiakkaalle samaa asiaa, eli viihtymistä.